<laughs> Oke okay, selamat datang di game Manekemia part ke-17 ya. Kemarin kita udah ngumpulin uang itu sampai 14.900, 15.000 mungkin sekarang ini karena kita masih dalam masa liburan ya teman-teman kita langsung aja di sini bisa masuk ke cerita ya tapi sebelum itu mungkin ya udahlah ini dulu nanti mau mengupgrade juga sekarang kita langsung masuk aja ke alur cerita langsung apa play punya alur cerita oh ternyata play juga punya alur cerita oke deh kita langsung aja ya kita lihat ceritanya play cekidot Oh, ini mana yang baru dia? それで、師匠はどう思う筋は悪くなかろう。鍛えれば、お前を超えるやもしれんな。それはいい過ぎだろう。しかし、やはり。で、どうするつもりだ腹はすでに決まっている。さて、今のうちに準備を。 なる先輩おはようございます早いね珍しくようやく来たなよし行くぞえ Oke langsung dibawa ternyata f n ちょっと先輩いきなり何ですか黙れ来ればわかる そんなは話してくださいまあいつものことだし男そうだね Oke kita dibawa ternyata sama Fly Senpai ini Gak tahu dibawa kemana Senpai, そろそろ教えてほしいんですけど 今日は何をそう慌てるな確かこの辺にいたあれを見ろなんで子供が学校の中にああのお兄ちゃんに忘れ物届けに来たのそしたら迷っちゃったのどうやら迷子のようだな どうするウェインよどうって先生に連絡して保護してもらうしかバカ者今目の前で子供が困っているのだぞそれを見捨てて人任せにしようなど貴様それでも男かそそんなこと言われてもそもそも 学園の中に子供がいることがおかしいごたくはいい俺様が聞きたいのは一つ子供を助ける気があるのかないのか子供を助ける気があるのかないのかあありますけどならば迷うことはあるまいさてまずはどこかで情報を集めないとなそれでしたら校庭で話を聞けばいいと思いますえなんで Oke kita harus ke kampus ground Oke langsung aja masuk ke cerita hmm, hmm, hmm, Ini ada siapa ini? Oh, kita tanya dulu. Oke. Okay. Ini tumben ini pada diam di sini, biasanya lari-lari. Hmm, tulisannya menganehkan sekali ya. Halo. Kita tanya satu-satu. Ayah sini. aneh sekali oke o どうここにお兄ちゃんはいるあいないそうかそれは困ったな全然困った顔じゃないですけどそんなことはないぞそれよりそろそろ時間のはずだが時間こっちの話ださあほら すいませんどうした遅かったではないか補修が長引いちゃって言い訳は後で聞こうそれよりさああそうでしたねそうそれどころじゃなくって大変なんですよ学園に指名手配中の凶悪犯が忍び込んだんです何 しかも人質を連れて逃亡中だとさらに私のお兄ちゃんがその人質なんですねああもうどこから突っ込めばいの <laughs> リンゴンがツッコミなど後回しだ凶悪犯を追わなくてはささオッケー、私は危ないからここで待ってますね頑張ってください 騙すならもうちょっと気を使ってくれても mau lupakan aja check it out oh ada di workshop hallway oke langsung kita ke alur cerita semoga kalian menikmatinya ya jangan lupa cek subtitlenya oke okay, teman-teman Nanti kita ke Atanor karena memang harus bikin senjata ya kita. Untuk sekarang coba ke atas. Apakah di atas? Gak ada apa. Oh, ini siapa ini? Oh, preman. Mungkin preman bukan. Si preman masih ada di atas. Oke deh kalau gitu. Ini sebenarnya harus masuk kemana sih? Ke workshop sendiri gitu gitu Atau gimana? Enggak, bukan. Apa harus ke Atanor? Kayaknya kagak deh. Kita cek aja Atanor. Halo. Tidak ada apa-apa di sini, hanya ada si Akang. Akang, Akang. Kita cek aja satu-satu tempatnya. Halo. Oke deh, kalian berdua aja di situ. Di sini ada apa? Ah, ini mau yang kemarin tulisannya. Apa di sini? Oh, di sini ternyata. Mitsuketa なぜここがわかった待て待て犯人は俺だお前は人質役 <laughs> あれそうだっけでももう叫んじゃったよ salah d i しょうがないなじゃあこのままでいくかあ p a グダグダですねどう見てもうちの生徒だしそれは 犯人は学園の生徒に変装しているのかなかなかの知能犯だないいですよ今さらもっともらしい理由つけなくてもさあおとなしく人質を解放しろさもなくば <laughs> 力ずくかそれもいいだろう言っておくが俺は強いぞお前ノリノリだなさては犯人役やりたかったんだろう サブインよ人質を救出するのだわかりました <laughs> Oh lawan ternyata Mas bro Oke deh kalau gitu kita langsung aja Ah harusnya di analyze dulu biar tahu Wow satu lawan dua kasihan banget ya pakai bus aja dulu Oh ngebusnya juga ternyata Eh ngebusnya di, langsung cepet Oke kalau gitu Star Shoot Ya langsung mati Cuman gitu doang おい手加減してくれるんじゃなかったのか成り行き冗談それよりほら早く逃げろまったくもううわあこいつはかなわねえお助けほらお前もあっとそうか助かりましたそれで僕の弟は <laughs> 弟じゃなくて 妹さんでしたけどあごめんごめん今のなしでで僕の妹は <laughs> 向こうで貴様の帰りを待っているぞ早く迎えに行ってやれはいありがとうございますあそれと今回の謝礼の件ですけどがめついやつだなあでちゃんと渡す <laughs> さあ行けはいはいそれでは 件解決だないやーよかったよかったそうです <laughs> だが実はお前に言わねばならぬことがある今回の事件は全て俺様が仕組んだことだったのだそれはとっくに分かってますけど何の目的でお前に気づかせてやろうと思ってなでどうだだから 何がですか困っている人を助け目の前の悪を倒す Oh, ternyata di sini ngajarin ini ya. Menyelamatkan memberi hukuman pada yang jahat. どうだやりがいを感じないかいやバレバレだったからやらされてるかも皆まで言うな言わずとも俺様には見えているお前の胸に灯った 赤々と燃える正義の炎がなえー、さて今日は帰るかいや <laughs> いいことをした後は気分がいいなちょ先輩 <laughs> Oh mantap ice bombnya 9 Oh, 500 dapat Oke, kita masuk ke liburan kedua. Jadi sebelum masuk event, kita harus upgrade upgrade dulu ya teman-teman. Sebelum ini karena kita nanti mau ke pertandingan 2 versus 2 ya pertandingan arena di sekolahan dan kita harus menang pastinya ya oke deh sampai situ dulu ya teman-teman ya ini kita tadi baru beres bolak-balik bikin-bikin gitu ya mungkin kalau misalkan ngebosenin maaf mohon maaf ya teman-teman ini langsung aja mungkin nanti keliling-keliling dulu atau misalkan cari bahan deh ya jadi untuk untuk part ke-17 ini mungkin sampai sini dulu makasih yang udah nonton mohon maaf kalau misalkan ini ngebosenin ya teman-teman mudah-mudahan kalian terus betah di channel ini oke terima kasih yang udah menonton thanks for watching terima kasih telah menonton video ini jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya silahkan subscribe like komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.